Salut! Astăzi este despre a fascina. În dicționar este a domina prin forța privirii, a captiva, a seduce. Mi se pare foarte tare un uh, lucru pe care Socrate l-a zis înainte de Hristos. Spune așa, astăzi am fost la piață unde am văzut foarte multe lucruri, de care însă nu aveam absolut nicio nevoie. La fel mi se pare că se întâmplă când mergem în mall sau în magazine mari sau în magazine super cu multe electrocasnice, aparate, uh, mai facem și credite, să ne acumulăm tot felul de bun înțeles de la cei care îngrijesc uh, bolnavii înaintea morții că acele persoane nu regretă că nu și-au strâns și mai multe uh, aparate sau și mai multe bunuri. Regretă că nu au trăit mai multă emoție de bucurie, regretă că au muncit prea mult și nu sau nu au spus uh, te iubesc foarte multor persoane din familie. Sunt câteva lucruri minunate pe care le face deci acum. Nu suntem bolnavi. Hai să le facem. Vină și la mine la improvizație. Acolo ne jucăm cu emoțiile. Ciao.